Nana Manana Érase unha vez un home que encontrouse cun cabaleiro. E o cabaleiro deulle un queixo e lle dixo Cuida ben ese queixo. Leva a fonte de Meimón e unha bela dama derecho os seus tesoros. Corda ben este segredo que nadie o sepa. Entón o home foi á súa casa, a súa xunta a súa familia. Al chegar a casa, a, a escondeu o queixo debaixo de, da mesa para non ter que contar o segredo. El logo abrazou a súa familia. Despois de cenar todos abucharon a dormir, pero a súa muller levantouse e mirou baixo a mesa onde se escondía el queixo. Colleu un pequeno anaco e o comeu. Al día seguinte o, hombre llevó home levou o queixo á fonte de Milmón. E chamou tres veces por nome da muller. Ana manana, Ana manana, Ana manana e apareceu unha muller fermosísima. E un pouco encabreada díxolle, que queres? E o home, un pouco nervioso, contestoulle, veño traerte este queixo, que é un paquete para ti. A muller tirou o queixo ao chan e de repente apareceu un cabalo, sen unha pata. E máis encabreada un dixo, este era o cabalo que iba sacarme desta fonte. Agora, como a túa muller comeulle unha punta ao queixo, este cabalo xa non ten unha pata, xa non podo salir daqui. Eu, cando o home casi iba a marchar, a muller volveu lle chamar. Espera, vou che dar esta faixa para dar que lle das a súa muller. O home iba pensando polo camiño nas palabras que lle dixo o cabaleiro. E probou a faixa nunha árbore e de repente a árbore botou xa en cinzas e a faixa. Entón deuse conta de que salvou a súa familia. Fin.